Pagal poreikį pasirinkite kokią – Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybės ar užsienio valstybės instituciją ketinate pridėti. Jeigu pasirinkote Lietuvos Respubliką arba savivaldybę, įveskite valstybės ar savivaldybės teisės ir pareigas įgyvendinančios institucijos pavadinimą, kodą ir spustelėkite ieškoti. Jeigu radote kelias valstybės ar savivaldybės teisės ir pareigas įgyvendinančias institucijas, pasirinkite tinkamą paspausdami pasirinkti. Arba jeigu buvo surasta tik vienintelė tinkama institucija, spauskite tęsti. Pakeisti valstybės ar savivaldybės instituciją kita valstybės ar savivaldybės institucija galite pasirinkę pasirinkti kitą asmenį ir atlikite kitos institucijos paieškos veiksmus. Įrašykite valstybės ar savivaldybės institucijos turimų akcijų pajų, įnašų ar investicinių vienetų dalies vertę procentais nuo visos kontroliuojamo juridinio asmens turto vertės. Balsų dalis laukia Įveskite valstybės ar savivaldybės institucijos turimų balsavimo teisių dydį procentais. Įvesti galima procento vienos šimtosios tikslumu. Spustelėkite mygtuką Pridėti asmenį. Valstybės ar savivaldybės institucija bus pridėta naudos gavėjų sąraše. Jeigu pasirinkote užsienio šalies arba ES instituciją, įveskite visus privalomus duomenis ir spauskite tęsti. Įrašykite užsienio institucijos turimų akcijų, pajų, įnašų ar investicinių vienetų dalies vertę ir turimų balsavimo teisių dydį procentais. Spustelėkite mygtuką Pridėti asmenį. Jeigu reikia, pridėkite kitas kontroliuojančias valstybės ar savivaldybės institucijas.